し、うん、でしかも勉強も頑張ってたから選べる選択肢ですよね。てい、きたいと思いますが、武藤さんにここでこの番組の CM でもご覧いただきたい。トーマスに通っていた武藤さん、通うきっかけは何だった？